1989 metais sovietų desantininkai Tbilisyje žiauriai susidorojo su taikiais protestuotojais, reikalausiais nepriklausomybės. Jau tuomet Lietuva išdryso išreikšti solidarumą ir palaikymą nuo brutalaus krūvino sovietų aktų nukentėjusiai tautai, nors patys dar nebuvome iki galo atsikratę imperijos pančių. Gebėjimu solidarizuotis ir mokėjimu pagelbėti už laisvę kovojantiems kaimynams – didžiuojamės ir šiandien. Politologas Linas Kojala sako, kad mūsų tautos bruožas - gebėjimas nelikti abejingiams tam, kas vyksta kaimininėse šalyse, glaudžiai susijęs su bendra istorija, bendra skaudžia patirtimi. 18-19 amžiaus sukilimuose egzistavo toks šūkis už jūsų ir mūsų laisvę ir Lietuva tą šūkį puikiai supranta, nes kai mes kovojame dėl savo laisvės, mus palaiko kaimininės valstybės, kurios irgi kadaise buvo imperijų sudėtise ne savo norų. Kai jie kovoja, mes jaučiame tarsi įpareigojimą pagelbėti tiems žmonėms, kurie yra greta mūsų. Ar tai būtų ukrainiečiai, ar tai būtų baltarusiai, ar kartvelai, ar kitų tautų žmonės. Nes visi puikiai supranta, jeigu šalia mūsų bus laisvi, demokratiški, imperijų nepavirkti žmonės, tuomet ir mes būsime laisvesni. Atgimusi Lietuvos valstybė buvo tarp pirmųjų agresijos akivaizdoje tiesusi jau gerokai tvirtesnę ranką kaimynams. Visi puikiai atsimena 2008 metus karas e, Gruzijoje, Rusijos agresija prieš šią valstybę. Lietuva atliko tikrai kertinį vaidmenį nuo aukščiausio politinio ligmens prezidento Damkaus iki paprastų žmonių, kurie aukojo man paprastus daiktus, maisto produktus ir kitus būtinus dalykus tam, kad kartvelai galėtų pasipriešinti 2014 metai Maidano protestai. Šimtai tūkstančių ukrainiečių išeina į gatves, kelia ES vėliavą ir sako, kad mes norime žengti į vakarus, ten, kur jau yra Lietuva. Na ir Lietuva tą idėją puikiai supranta ir ištiesia ranką valstybei, kuri kadaise taip pat kaip Lietuva buvo pavergta, o šiandien nori būti greta mūsų, greta Europos valstybių. Visgi parama kaimynams tai nesprintas, o maratonas, sako politologas Linas Kojala. Tad labai svarbu, kad ji nuolat tęstusi. Mes galime džiaugtis, kad e, visuomet aukščiausiame politinėme ligmenyje Lietuva kelia rytų partnerystės šalių ateities klausimą ir sako, kad ES turėtų joms atverti duris. Mes vystomojo bendradarbiavimo projektus turime, statome mokyklas Ukrainoje, padedame tų šalių ekspertams įgyti žinių, kurios yra reikalingos jų valstybės institucijų permainoms. Tai ta pagalba yra testinė, nuosekli, bet aišku, visada ji gali būti dar didesnė ir turėtume nepamiršti, kad ne tik tai revoliucijos ar karo momentai yra svarbus, bet ir visa tai, kas tęsiasi po to.